Arrasaldon Jon Andreok, hauteskunde kanpainako elkarrezketak Euskal Telebistan, gaur lehenengo elkarrezketatua miren gorrotxategi, elkarrekin Podemosen, kongresurako zerrenda gaia, auta gaia, bizkaian, gorrotxategi Andrea, arrasaldeon. Arrasaldeon. Eh, Zentzu dira elkarrekin Podemosen eh, lorpen nagusiak eh, irurtagoetan azken lege aldian? Bueno, nik uste Podemosek nahiko be, ondo, ondo utzi duela bere firma. batez ere, kongresuan, senadune ez dugu hainbestinoko aukeraik izan, baina kongresuan bai e, lege oso garrantzitsu jarri dugu. Egia esan, E, e, egia da, gero e, maiak batez ere ez digula utzi, kongresoko mailak hori da, guzti hori aurrera taratzen, baina e, arlo sozial garrantzitsunetan e, Podemosek, Unidas Podemosek, bere lege proposamena kondo jarri ditu, beraz nik uste dut arle hortan bada utzi dugula marka. Zer lege zaituzkezu? Lege, babitu, azkenengo egun hauetan oso asko hitz egiten da eutanasiari buruz, Ba, eutanasiaren legeak guk jarri gendun, e, martxan e, sartu gendun, eta horra dibidez, pesoek eh, ba, aurka buskatu zuen, zuen tramitatzen utzi, berak esaten zuen, alderdiak esaten zuen, oraindik gizartea zegoela prest olako eztabaida bati aurre egiteko. E, gero handiek utxira, berak bere, bere lege propioa tarteratu zuen, ordon bazirudin, gehiago zala oportunidade kontu bat beste bat baino, baina adibidez hori gainera lege bat adostutakoa, ba, hortan e, lanean aritzen diren mugimenduekin eta hori lege hori adibidez, adibidez, baino beste asko ere tarderatu izan ditugu. Eh, Podemos en Unidas Podemos en Lana beraz eh, pensaliteke azkeneko legea honetan alderdi sozialistaren kontrapisu egitea izan dela? Eh, azkenengo egun hauetan, ez, azkeneko gobernuan. Beratzi labete hauetan. beratzi bai. hauetan. Kontrapisu baino gehiago nik esango nuke bultzatzaile horregon garatzetik, bultzaka zezen baten modura <laughs> rakartuta eta bultzaka ipurditik gauzak ataratzeko. E, horretan ibile gara, batez ere. E, mm, pesuek e, bildurra undia dauka gauzak egiteko, ezta da deziditzen, badirudi esanetan mm, mezu batzuk bidaltzen dituela, baino gero egiteko orduan mm, bildurra ematen dio, ba, baldintza, oso baldintzatua dagoelako beste ideologiaz egin eh, kanpo dauzen e, eh, gauze, gauzen gatik, eta gu aritu gara horra ba, bultzatzen gauzak aurrera taratzeko. Eta legaldi berrira, azpimarratuko zen dituzken hiru lehentasunak e, Unidas Podemosenak zentzun lirateke? Urrengorako esaten bai. duzu, bueno, babitu. E, lehentasunak egizan, guk esaten diogu, ni e, hauteskunde guai esaten diogu konstituzio izango direla, materialki. Zergatik, ba, estatu batek dituen erronka nagusiak hor mm, ba, e, erabakitzeko daudelako. E, eta, eta orduan, estatu eredua nolako izango den eta nolako funtzionatuko duen eskubide oinarrizko aldetik, ekonomiaren aldetik, eta lurralde antolaketa aldetik, hainbat, estatu batek dauzkan, konstituzio batean jasotzen diren hainbat gauzatan, E, haute eskunda hauek, edo hauetatik irtengo dan gobernua, erabaki horra izango da zentzu Beraz, erronka bat baino gehiago dauka. Hai bat zuen lege asmorik eh, garrantzitsuenak, hortaz? Lege asmoak, behitu, alde soziala aina eh, utzita egondan eh, aspaldiko hauetan, ba, hori heldu nahi diogu, eta behiratzen baldin badiogu, enpleguari adibidez. Gukor, mm, badago bi ardatz ekonomian garrantzirik eman ezaiona. Eta gu bi ardatz horiek hartu nahi ditugu eta bihurtu bi, bi nahi ditugu e, ekonomia eredu berri bat egiteko modukoak zintzuk dira, adibidez, feminismoa eta ekologismoa. E, feminismoari ikusten baldin badiogu, gure egitasuma izan ba, zaintza lanetan ibili diren emakume guzti horiek eta zaintza lanak ikusi ez diren guzti horiek sartu gine ditugu lan merkatuan eta mm, azalea diatu bezala, ez mm, merkatu produktiboan sartu nahi genituzke. Eta ekologismoren aldetik, badakigu transizio energetikoa beste eh, produkzio modu bat egin beharko dugula, sortu beharko dugula, eta hori erabili oportunidade bezala, enpresa, energia enpresa publiko bat eginez eta beste olako neurri batzuk hartuz, e, enplegua sortzeko. Eta hor badaude bi abi oso garrantzitsu enplegua sortzeko. Alde ber, adibidez. <laughs> Pentsioak adibidez, e, eta bai. beste gai bat e, izpide hartuta. Zerren arabera birbilar, birdalorizatu behar dira pensio horiek? zer dela eta... Zeren arabera, kapeiaren arabera, ze indizen arabera. E, eh, ba, hori da, bai, e, arabera, urtero, urtero, eta gainera lege, eh, hori bermatutako gauza bat izan barko lezateke. Bitu guk hor, pensioetan oso pensionistekin bat egin dugu bere mugimenduetan eta bere, bere eskaritan, eta beraiek eskatzen dituztenak, ba, horik dira, ipc batera, igoerak e, erabakitzea eta gainera legez, bestela ez dago berremerik legez jasotzen espalin bada. Etxe bizitzaren arazan zuek alokairoa sostatu nahi duzue, baina zeinen etxeak alokatu nahi dituzue? Etxeak, asko dago daude, etxe asko dago, etxe gehiago dago okupatua daudenak baino, etxe faltaik ez dago. Gertatzen dana da, e, beto Espainian eta Euskadin ez dara, ez da inoiz egin bizitza politika bat. Hemen epeti eh, etxe bizitza izan da, merkatuan sortu izan dan balore bat, beste balore bat, eta eh, elementu ekonomiko, merkatuzko elementu bezala baino ez du funtzionatu etxe bizitzak. Guk nahiko genduke etxe bizitza politika batekin. Beste horri mm, ba, batzuen eh, batzutaz aparte adibidez, ba, etxe bizitza parke publiko, publiko bat eginez. Baina, oraindik utzi dauden etxeki zer egingo zenukete, etxe bizitza berriak egin gabe, dauden egin zer egingo zenukete. Abitu, ba, e, eh, badaude etxe bizitza utxik dauden asko, eta lehen hemen eh, Euskadin bazegoen, bazegoen politika bat etxe horiek bete alizateko, orduan, hildorretatik sustatu egin behar da utxik dauden bizitza, etxe bizitza horiek aloka, jartzea. Eta horretarako e, ba, mm, jabe duen txiki buruz hitz egiten dugunean bermatu egin behar diegu bere interesak eta bere ondasuna e, ba, mantenduko dala eta ez duela galduko. Eta gero ba Hor, pensatzen baldin badugu, gran tenedore horietan, ez da, bankuak ba, eta horrelakoetan, ba, horiei beste nire gorra batzuk, gorra eh, batzuk ezarri beharko zaie. Herritarrei galdetza arazo izan liteke sekula referendumei buruz adinez. Erreferendum eh, e, eh, lurralde darra, zaten dezu? Edo zen, la de eh, referenduma, lurralde tasunari buruz, buruz, asko itzegiten da horri buruz, bai. baina galdetze herritarrei kalterako da? Inoiz ez. Ezin daiteke kalterako izan. Beitu hori, e, iraltza frantsesan, akorraz, e, oindela urte asko, zergatik esan demokrazia zerri gara hartan, ba, bildurra zutelako, botretsuek bildurra jendeak agian e, ba, gauza harrarok erabakiko zituela. Jendea ez da tuntua. Eta, eta inoiz ez aio euki behar bildurrik herriari. Edo gauza, herriari galatu bat zaio, batez ere, politi, e, botere politikoa existitzen dalin bada, zerbitzurako dalako. Orduan, zerbitu Barzaio ba, bere, bere interesi. Hortaz, Kataluniak, Euskal herria gadoztu lezake galdeketa bat, eh, bere lurraldetasunaren inguruan, nazio izaren inguruan, Espainiari. Bai, bai. E, eh, Iglesiasek atzokezka azaldu zuen eh, Ibarko ekitaldian alderdi sozialistak eta ciudadanosek bat egin lezaketelako. Zuk alderdi sozialista eskuinetik ala ezkerretik ikusten duzu gertuago? Bitu, alderdi sozialistak daukan arazoa da, e, arima asko dauzkala bere barruan. Orduan batzutan bat gailentzen dela beste batzutan beste bat. Ba, nik ez dut esango alderdi sozialistaren barruan danak mm, eskuintiak direnik edo ez horrek gauza desberdin asko dago. Baina oso balentzatuta dago kanpo elementuen gatek. Orduan, e, alderdi sozialistak argi esan du, naiz eta batzuk ez duten esaten eta gutxiago Euskadin gainera, baino alderdi sozialistak gogoa dauka, gogoa dauka eta bere gain baldintzatzen duen indarre gainera gogoa daukate horretara bultzatzeko, gogoa dauka ciudadanosekin eh, paktu egiteko, gobernurako paktu egiteko. Beraintzat askoz ere asko ere komodoagoa dalako. Gurekin egiten baldin badute paktua, behartuta daudelako, bere mm, konfort ere murretatik irtetzeko. Eta ziudadanosekin gelditzen baldin bada asko ere lasaiago eta errezago gobernatuko luke. Orduan hori da benetan bai, ba, arrisku batago, eta erronka bata hori gerta ez da ba, lan egitea. Bestalde, mitin horretan errepublika zer egin zuen, Paulo Iglesiasek, bai, eh, bai. utopia da, Espainiar Estatuan errepublika? Ez, baina gainer bitu, errepublika buruz ez egiten denean, ez da bakarrik errepublika, errepublikanismoa da. errepublika hitzak, bai, referentzia bat ematen digu, ez da, eta da, estatu burua norri izango dan, monarka bat edo presidente, herriak aukeratzen duen presidente bat. Hori, gauza bat da, baina republikanismo hori baino asko zer gehiago da. Errepublikanismoa da balore mm, etika politiko bat islatzen duen eh, baloreak dira. Hain zuzen ere herriaren, herriaren borondatea botere politikoan islatzea, zabaltzea, maitasuna parte hartze, guztien parte hartzea eta berdintasuna, askatasuna, anaitasuna, eta republikanismoaren balore horietan alderre sozialista ezan nahi du lagun eh, elkarrekin Podemosek? Nahi duen lagun, nahi dutugun lagun, noski. Hori, hori da gure errepublikanismoa guk bandera bezala hartzen dugu, zantzegun, eta bandera horretara zenbait eta jende gehiago, gehien e, ba, urbildu hobeto. Eta zen marra gorri ezarriko dizkio, horretan e, elkarrekin Podemosek? Marra gorriak. Ez dago marra gorririk. Nik uste marra gorriak baino gehiago da e, al, mm, mm, alde propositiboagoa daukagu marra gorriak baino. Orduan, E, nik uste dut oso argi esan dugula zintzu diren gure, gure helburuak eta gure asmoak. Nik uste dut jende guztiak dakizkila. Eta e, hor ez dagoela zalantzari gainera zertan arituko garen, gaine irmo eta, eta indartxu gure, gure asmoriek aurrera tratzeko. marra gorriak baino, esaten dizut, gu propositiboki lan egiten dugu gorririk ez dago, baina pentsatzen dut, e, balizko investidura batean, Sánchezen balizko investidura batean, zerbait eskatuko duzuela, zer da lehenengo eskatuko diozuena, ah, presidente berriari? Noski, bueno, berra eskuratzea, Eh, eh, gure erronkarik importantena da e, berreskuratzea ongizatezko estatua eta aportuta guztizera bat aportuta dagoen estatu soziala. E, zerbitzu publikoak eta eskubide sozialak azken batean. Guk uste dugu hortik abiatu behar garela eta hortik abiatuta gero beste gauza batzuk ere e, zindira uko egin beste, beste eskari batzuei. Baina lehenengo pausua eta gainera beste guztientzat ate bezela, funtzionatuko lukena eskubide sozialak eh, berreskuratzea eta areagotzea izan dezateke. Osarketa deskatu nahi nizuke bestalde atzo errenterian gertatu zenaren bai. inguruan edo larun batean Bilbon eta Donostian boxen e, ba kanpaina garaiko edo giroko ekitaldioren inguruan gertatu zenaren bueltan. Bai, bitu, jo, egia esan penagarre, bitu, alde batetik nik esango nuke, ezin zaio inoi ukatu bere itza. Bai, orduan, e, eh, zidan osek nahi baldin badu bere, Eh, bere egitasmoa zabaldu errenterian utz egin bar Baina egia da, egia da, hori esan da, e, badaude lagero beste egora batzuk asko tensionatzen dutena ba, giroa. Eta errenterian urtero urtero, apelilaren amalagoan egiten da ibilaldi bat. Eta aurten, adibidez, ba, ekintza politiko hori izala eta ebilaldi hori ezin izan da egin, eta gainera ba, poliziak ba, ukatu egin du ebilaldi hori, hori egitea. Horrelakotan e, egia da, errespetatu egin behar dela, eta egia da ere bai horrelako tensio puntuak sortzea ez dela batere, batere kominigarria. E, Provokazio izan zela esango zenuke? Nik provokazio argia ikusten dut boxen kasuan adibidez, hor bai. Eta hori da gainera bere bere modus operandia provokazio. Elkarrekin Podemos egin urun, dagoita mar mila bozka lortu zituen, bin eta amasein orain zizen inkesta behiratzen baldin badugu, orokorren inkesta behiratzen baldin baditugu, ez dirudi eh, maila berere izteko moduan izango denik, hautezkundeek esango dute, baina zuek inkesta horietan guztietan, hain negatiboak diren horietan, argi printzarek ikusten duzuen nonbait? Baina, bat, e, dana dala, inkesta guzti horiek badaukatu mm, e, horre margen bat, ez da, ba, akatxe margen bat, eta begiratzen baldin bai margen horri, azkenean, hain, galtzaile izan gaitezke irabazle bezala. Bueno, oza, margen errorea eta dauden diferentziak oso e, eremu berdinean jokatzen dute. Gertatzen dana da, kontatzeko orduan, ba, zer nahiago doan azpimarratu, ez da, beko partea, oda galtzailearen partea, ala irabazlearen partea. azkenean, bueno, guk egin behar duguna da, e, kanpaina honetan saiatu, eia medioek laguntzen diguten benetan iku, er, erakusten gure asmoa eta gure horpeiak, askotan ez daia ikusi eta, e, eta guk egin behar duguna da gure mezua zabaldu eta saiatu helarazten, e, hori mezu hori, Eta, eta nik uste du gainera, nik kometzitotan nago, e, mesua heltzen baldin bada, irabazle izango garela. Euskal Telebistan behintzat baukaz, ez zuen tartea, zortza ez zuen tartea. Egie. Eh, da, e, egia da. Ez eh, zuen ustez Euskal Agendarik eh, bada? Euskal Agenda, bai, agenda klase askotakoa da, eta Euskal Agenda noski. Baina Euskal Agendak badauka intersekzio alde oso importantea, da, importantea Madrilen erabakitzen dana estatuko instituzioetan erakundetan erabakitzen dana. Orduan, Madrileko erakundeetan erabakitzen diren eh, hainbat eta hainbat neurri eta lege Euskal Agendaren eragin zuzen zuzena daukate. Eta talde parlamentarioa eskatuko luke, elkarkin Podemosek, eh, Podemos, Unidas Podemosen barruan Euskal Agenda hori gehiago biztarazteko, izango da talde parlamentario propio. Noski, zenbait eta, zenbait eta indartsuagoa izan gaina. Bueno, eh, kasutan, eh, Ezautzen gara, bai, talde parlamentarioan, e, Podemos, elkarrekin Podemosen talde parlamentarioan ez da lehenengo lan egiten dugula. Eta orain arte badakigu gure e, proposamenak, e, mendik datozen, e, amarela eramaten ditugun proposamenak kontuan hartzen direla eta ondo, ondo babestuak daudela. Eta hori esan da, zenbait eta garrantzitsuagoa izan hemendik doan taldea e, madrilera, ordun eta impronta zigilurik eh, ba, sakonagoa utziko dugu gure talde parlamentarioaren barruan. Baina, zuen hauts propioa talde parlamentario moduan izango duzue Madrilen, ala ez hori negoziagarri da, ala ez da negoziagarri eh, estatu mailako aldardiarekin. Bitu, egizan hori ez dugu hitz egin, baina mm gainera hori eh, de facto ere funtzionatzen duen gauza bata. Eta gaur, gaur de facto ere horrek funtzionatzen du. E, e, suertea daukagu oso talde e, kompaktua gara, eta guk badaukagu gure pixuan Madrilen. Talde kompaktua zarete, baina disiplina boturik bada zuenean, zenbait gairen inguruan, eta Euskal Herria da ozion gaien inguruan disiplina botua errespetatu beharra daukazua, laskeak zareten nahi duzuena bozkatzen. Ez zain planteatu hori arazori. Orduan ezin dizut esan, nik uste testala planteatuko gainera. Nire esan, em, marra gorriak baleure, baleude eta lakoak aurretik jakingo ginotzeke eta ez dire existitzen marra gorririk. Neko, bai, harmonian dijoa. Agusti galdetzen dizu kanpaina garaian badagoelako borroka bat e, Euskal Herri Jeltzalaren eta Euskal Herria Bilduren artean ean norko beto defendatuko Euskal Herriaren eh, interesak Euskal Agenda hori norko beto defendatuko. Horren bai. Podemosek ze paper eh, jokatzen du, non dago? Non da, bai, bitu, eh, azkenean, lehen esaten dizuna, Madrilen gauza asko erabakitzen dira, garrantzitsuak direnak, Euskal, bai, Euskal Gizartearen zato horregatik daude, eh, bildu eta PNU-bere ere ajota e hango Madrilko parlamentuan. Ben, danok eh, oso argi daukagu Madrilen hainbat gauza erabakitzen direla hemen eragina dutela. Nola definitzen da hobeto hori? ba, iruro eta mar edo gehiagoko talde batekin, ala bostkideko osatzen duten talde batekin. Nik uste dut, e, gainera beste kontu batago eta er, Euskadiko gizarteak oso harria dira zidu, nahi duela Espainian goberno bat egon dadin, zeinian Podemos egongo den. Eta Euskal gizarteak Podemos egon dadin, nahi baldin badu, ba, aukerareko berena da, Podemos talde parlamentarioa indartzea. Da nik uste dut eh, agendari begira, ez bakarrik gai konkretuetan, baizik eta asmo orokor horretan, Euskal jendeak nahi baldin badu Podemos egotea gobernuan, Euskal jendeak Podemos bozkatu beharko luke, albidetzeko hori talde parlamentari hori aldik eta undiena dela eta posibilitate gehiago daukala gobernuan sartzeko. Bai edo ez erantzun beharreko galdera batzuekin amaitu bai. nahi duke elkarrezketa, ondo behiritzozu. E, eh, aurdu naldi subrogatua, bai ala ez? Ez, abortuaren egungo legea aldatu beharko litzateke? Atzera joteko ez da pausurik ez dare. Pensio prebatuei pizgarri fiskalak kendu behar Bai. Enpresek zer gageia gordeindu beharko lituzkete? Bai, ordaintzen ez dutenak, bai. Ezkuntza konzertatua bertan bera utzi behar da, edo sistema hori berrikusi behar da? Bertan bera ez, baina berrikusi, bai, sakona. Eskoletan zure ustez, konstituziari buruzko ikasgei bat behar da? Eh, mm, Mm, konstituzioa deitu jozu edo beste modu bat eh, batera deitu jozu, baina bai. Feminismoa eta berdintasuna zure ustez sinonimo dira? Bai. Larriki gaixo den presoak aske utzi behar dira? Noski. Gizarte segurantzaren kudaketaren transferentzia, bai ala ez? Ba, e, eh, prinsipioz, bai, noski. E, konstituzioaren berritzea bultzatuko zenuke? Bai, peitu, konstituzioa gaur egun ez dago indarrean, ez da existitzen konstituziorik. Beraz, Bai. Gutxeneko soldata zen batean? Gure asmoa da, lege gintzaldia bukatzen danerako mila eta barreun eurotan jartzea. Eta bukatzeko badakizu zenbat diru gastatuko duzuen eh, kanpaina? Ez, Esan dezakedan hori bai da, bankoi ez da euro badere ez eskatuko. Diru guzti guztia gure poltsikotatik, jendearen poltsikotatik ataratako dirua da. Ba, mire eh, elkarrekin Podemosen eh, bizkaiko kongresurako autagai eskerrik asko euskal telebistan tarte honen gatik, eta sorteon. Eskerrik asko.